Jo no sé si és que tinc el model de líder, de persona que sempre ha d'haver qualcú que estira, el tenc en aquest model. Ahora, por suerte, porque hemos ido rotando, tenemos 100 moderadores, tenemos 100 portavoces y tenemos 100 representantes. No, però a cultura d'aquesta proposta, a cultura li poden donar difusió i, i el moviment 15 m el mateix. Què se demana concretament? Per saber si ho segueixes o no ho segueixes. Si t'hi apuntes o no t'hi apuntes. D'acord, i veiem que aquest moviment era, era necessari perquè la cosa no funciona i, i no a nivell local ni a nivell nacional ni a nivell, sinó a nivell mundial, la cosa no. I això ha de donar un giro molt fort. es que la gente sienta el poder de hacer política, que la gente eh, vea que la, la, política no es lo que hacen los políticos. Se habría de definir ya propuestas son pues les son de aquí 10 Ahora, el giro giro forts en política no se pueden hacer la chispa cada votada se chispa que, comienza que, que a hacer el Pero Pero si això ha de seguir adelante, s'han de fer un programa molt concret en cada camp i, en, i per actuar en cada, en cada apartat de la societat.